哦，各位气球朋友，大家好，这也是名人气球教学频道，我是名人。那今天呢，呃，现在呢是凌晨的两点半，那我们就直接开始吧，先把它绑起来。 他过来的时候，跟他脚叉到一下。 并且把它做一个交叉。好了，接着呢，就把它。 通常做到这边应该快结束了啊！接着呢，把它从它的侧面卡进去。接着做它两个的手。 再做两个结拍哈，着从这边坐下来画一圈。 梅花香。 再做这样，把它撕掉，那个取掉，好，然后再用。 红色的麦克笔，再加上贴纸就可以了。大家，我们的 baby shot 就完成喽。以上呢是明人老师的一个气球快速教学的作品。那喜欢老师的作品呢，也麻烦分享给更多人，让他们知道哦。好，这里是明人气球，谢谢大家，谢谢，拜拜。